妈咪，你在做什么？我在学打蝴蝶结。那先打一个什么？蝴蝶。蝴蝶。然后呢？一个耳朵。但是这个不要加太多，这样子就不行打蝴蝶结了。蝴蝶结个。 结，好像都有结的嘛。对。所以他们都是好朋友，还有死结也是。那，还敢有？要这些，我们要用两只耳朵啦，它就可以不见了。成功了，对不对？嗯。 那喜欢我的影片，请在帮我按个喜欢，还要记得订阅我，还有爱上小铃铛。那我下次见。